Köszönjük mennyei atyánk ezt az újabb kegyelmi napot. Hálásak vagyunk azért, hogy ide vezérelted lépteinket, szeretnénk te veled találkozni. Kérünk jelenjél meg, legyél itt közöttünk, és áld meg ezt az alkalmat. Nyisd meg szíveinket, és a drága üzenetet, amit üzen számunkra, segíts meg bennünket, hogy el tudjuk fogadni, magunkévá tudjuk tenni, és a te neved dicsőségére tudjunk élni. Amen. Énekeljünk egy közösének. Nyissuk meg a Lukács evangélium a 12. részét, <clears throat> amelyből fel fogjuk olvasni a 22. verstől a 24. verset is. <clears throat> Lukács evangélium a 12. részéből a 22. verstől a 24-et is felolvassuk. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csőrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretném buzdítani a testvéreket arra, hogy <clears throat> a mai napon is dicsérjük a mi jó atyánkat. Ezt a felolvasott igéből is hallhattuk a buzdítást, hogy ne aggodalmaskodjunk. Egy olyan világban élünk, mikor, amiben <clears throat> sok mindenért az ember aggodalmaskodik. És ha megfigyeljük a, <clears throat> a világ világnak a, a folyamatát, az ember mindig arra törekszik, hogy, hogy olyan dolgokat vigyen véghez, hogy, hogy biztonságba érezze magát, hogy biztos legyen a jövője, és mégis olyan, olyan bizonytalan, és telve vannak az emberek aggodalommal. A holnap felől, hogy mi lesz a holnap, holnapi nappal, és az igében, amit felolvastunk, <clears throat> Azt mondja az Úr Jézus. Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Alapvető dolgok ezek, amivel minden nap az ember meg kell küzdjön, az élelemmel, a ruházattal, ami szükségesek, és emiatt sokszor, sokszor, <clears throat> sokszor, sokszor aggódik az ember. belegondoltam, hogy milyen hálásak lehetünk azok, akik az Úr Jézus gyermekei vagyunk. Hogy bíztat minket az ige, hogy ne aggodalmaskodjunk. Sőt, felajánlja azt, hogy csak egy dolog lényeges. Az előző részekből, a Mária és a Márta történetében azt olvastuk, hogy volt egy Mária nevű testvér, aki leült az úr lábához és hallgatta beszédét. Ez az egyetlen egy dolog, ami lényeges a hívő embernek, hogy bármilyen helyzetben, bármilyen körülmények között kapja meg azt, azt a csendességet, azt a helyzetet, mikor csendben leülhet és beszélgethet az ő Urával, az Úr Jézussal. Szeretném, hogy ezek, <clears throat> ezek az alkalmak nem újjanak el életünkből. Legyenek ilyen alkalmak kapjuk meg a megfelelő csendességet, a békességet, a közösséget, keressük, és ahogy olvassuk az ígében, hogy aki keres, az talál. Hogyha keresünk az Úr Jézussal való közösséget, akkor megtaláljuk, mert ő úgy irányítja az életünket. Viszont ha nem keressük, akkor nem találjuk meg, és akkor jön az aggodalmaskodás, jön a kérkedés, és azok a dolgok, amik a világban folynak, azok, azok folytják el, és így összeszorítják a szívünket. Legyünk józanok, és <clears throat> gondoljuk át azt, hogy az Úr Jézus azért bátorít minket, azért fogadott minket gyermekeivé, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem bízzuk rá életünket teljesen. Szeretném, hogy most, ha leborulunk, imádkozzunk, nőtestvérek, férfi testvérek, fiatalok, adjunk hálát azért, hogy a hogy nem kell aggodalmaskodjunk, hanem rábízhatjuk életünket. Ez egy nagy kegyelem is, értékeljük ezt nagyon. Így boruljunk le, és férfi testvérek, nőtestvérek, egy páran imádkozzunk. magasztalás annak üzenetéért. Hálát adok neked azért a biztatásért, hogy biztat engem a mai napon is, vagy ne aggodalmaskodjak, mert hiszen te gondot viselsz rólam. Köszönöm, hogy eddig is meg tudtam tapasztalni azt, hogy mindez ideig te tartottad meg életemet, te gondolkoztál arról, hogy miből, mibe öltözek és mi a mindennapi eledelő. Köszönöm, Uram, hogy te gondot fogsz viselni, de segíts meg, Uram, hogy minden nap te hozzám fohászkodjak azért, hogy te tartsd meg az én lelki életemet, hozzám illő el, segíts meg, hogy el ne felejtkezzek arról, hogy te milyen jó vagy hozzám, Uram, segíts meg, hogy tudjak engedelmeskedni neked, hogy mikor eljössz, készen találj engemet is családommal és testvéreimmel együtt, amin. Nagy azért, hogy mindent idáig gondoskodtál rólam, tudom, hogy aggodalmaskodnál ez a hitetlenségemet állónál, mert Menj, Atyám, magasztalak téged azért, hogy az én életemben megtapasztaltam, hogy te mennyire gondot viselsz rólam, és mindig kirendeled nekem azt, amire éppen szükségem van. Kérlek, bocsáss mert hogy ennek ellenére nagyon sokszor aggodalmaskodnak. Szeretném, hogyha növelnéd az én hitemet és bizodalmamat te benned, hogy így benned bízva mentes életet tudjak élni a te neved dicsőségére. Amen. Amen. Ezen az Úr Jézus, hogy az aggodalmaskodás káros következményeit akart megóvni. Hálát adok, hogy népetek reált, bízhatok benned. És segíts, Uram, hogy a lelkem mindig több legyen, mint a test és a földi dolgok. Hallgass meg kérlek az Úr Jézus Amen. Amen. életemet hadd foglalja a gyermeki bizalom, a hit, a ragaszkodás hozzá. Amen. Amen. Uram, arra kérlek téged, hogy úr meg attól engem, hogy az aggodalmaskodás, a földi gondok lesújtsák az én életemet, és az elvágja azt a szállat, amely veled összeköt, hanem segíts szüntelen reagálni, veled közösségben lenni, és hittel élni benned, vetett hittel, hogy te mindig kirendeled azt, amire szükségem van, és te mindig megoldod a legnehezebb problémákat is. Amen. Amen. Hálát adok, Benyei Atyám, hogy van Atyám a mennyben, aki gondoskodik rólam. Köszönöm, hogy megtapasztaltam hosszú éveken keresztül szeretetedet, gondoskodásodat. Bocsáss meg, amikor nem voltam elég bízalmas hozzád. Szeretném, Uram, hogy nevel, hitemet és gyarapíts engem a benned való bizalomban. Ezen a napon is kérem a te erődet, Köszönöm, hogy kirendelted a mindennapi kenyeret, és mindazt, ami szükséges volt az én számomra ezen a földön, és megváltásomról is te gondoskodtál, dicsőség neked ezért. Amen. Amen. Köszönöm, jó atyám, hogy te azt akarod, hogy fogodalmas mentes életet éljek. Mert te mindent kirendel számod, és eddig is kirendelt kirendeltél. Hálás vagyok elég, és dicsőítem elég, itt az áldozat Amen. Amen. Szívem is telve van hálával. események fognak bekövetkezni az én életemben. Uram, óvd meg, hogy aggodalmas, mentes életet éljek, hiszen a te, leg, te a legjobbat adod az én életemben. Uram, segíts naponként, reád bízza meg hiszen az én életemet. Amen. Amen. Istenem, én is áldok neked azért, hogy kezedre bízhatom az én életemet, és köszönöm neked azt, hogy megtettem ezt, és naponta, naponként minden reggel jöttek hozzád, és kértem a te segítséget és a te védelmet az én életemben. Köszönöm, Atyám, hogy Te arra biztatsz engemet, hogy ne aggódjak feleslegesen. Köszönöm, Atyám, hogy Te vigyázol és megerősítesz minket. Kérlek, Atyám, segítsen meg, hogy aggódástól mentes és Téged dicsőt életet tudjak élni. Amen. Amen. Amen. szabadíts meg az akadályokat, annak minden formájától, ami olyan közel áll hozzám át aggodalmaskodj Köszönöm, Uram, hogy sokszor megtapasztaltam, amikor aggodalmaskodtam, te feleztél, megáldottál egy gondot viseltél, a lehetőséget mindig elvezetted. Köszönöm, Uram, hogy ilyen kegyelmes édesatyám, segíts hűséges maradjak hozzá mindegyikben. A te gondviselő kegyelmedést kívánok én is hálát adni, áldott Uram, amit mindez idáig megtapasztaltam, hogy Gondomat, gondunkat viselted, nem hagytál el, velünk voltál. Köszönöm, hogy továbbra is erre viszont az életemet, hogy vessem rá minden gondomat, vessem rá, Jár Uram, és úgy tudjak élni a mindennap életben, de aki tőled várom az áldást, a kegyelmet, a gondviselést, segíts meg erre a Jézus érdemében Amen. Amen. Drági időnként megtapasztalhatom, hogy te mellettem vagy, és nincs az aggodalmaskodásra. Uram, szeretném egészen életemet reát és hűséges lenni hozzá. Amen. Amen. Amen. Amen. Luca, capitolul 4, de la versetul 16. Luca, capitolul 4, de la versetul 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia – când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a deschis cartea, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos – toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pirunite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptura pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți spune, fă și aici în împărăția ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului, și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși nici unul din ei n-a fost curățat, afară de Na- Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Amin. Vă rog să luați loc. Fraților și surorilor, pentru ce am venit astăzi în casa Domnului? Ce ne, motiv, ce ne motivează să venim duminică de duminică de duminică în casa Domnului? În textul pe care l-am citit avem, așa cum se spune, doi în unu. Avem și cum așa nu și cum așa da. Și îi vedem pe cei care vin în sinagogă doar de dragul show-ului. Nu? Asta așteptau oamenii de la Isus. Vrem să vedem minuni. Vrem să vedem așa cum ai făcut în Capernaum, să faci și aici. Și stăteau și îl priveau pe Domnul Isus și așteptau ce? Show. De ce venim în casa Domnului? Să ne simțim bine? Asta e moda în ziua de astăzi. Tot mai mulți vin la biserică doar ca le place. Și vor să se simtă bine, vor să cânte cântări și să se simtă bine. Și vor să fie mulți și să audă o predică care, bineînțeles, să le ungă inima, nu cumva să-i renească, nu cumva să le vorbească de rău. În vremea asta trăim, în creștinismul ăsta trăim. Și tot mai mult Oamenii vin la biserică pentru show. Însă Hristos, pentru ce s-a dus la sinagogă? Zice că după obiceiul său, el avea un obicei sfânt. Să meargă în sinagogă și să se întâlnească cu frații. Să aibă părtășie împreună. Însă, de multe ori, dăm o interpretare care nu-i prea potrivită la această întâlnire și părtășie unii cu alții. Ci mai degrabă venim să ne întâlnim, că nu ne-am mai văzut de mult și de multe ori, ba înainte, ba după biserică, începem și vorbim și vorbim și acolo unde e vorbă multă, vin și bârfe, vin și alte lucruri pentru cine ne-am adunat astăzi împreună? Să avem părtășia aia sfântă? Să ne unim împreună, să cântăm nu de darul cântării, că ne place să cântăm, că nu la asta am fost chemați. Nu cântați pentru că vă place. Pentru că de cine vă place? De cântare? Nu, asta e scopul. Cântați pentru că îl iubiți pe Hristos. Pentru că v-ați întâlnit cu dragostea aia care v-a schimbat. Pentru ce s-a dus Hristos în sinagogă? Nu să facă minuni, ci să le provodească Evanghelia. Să le vorbească. Domnul să ne ajute ca să avem în noi această dorință de a, a veni în casa Domnului și de a căuta adevărul. Nu o predică care mă face să mă simt bine, că mă ridic așa în puf, că ești copilul Domnului. Nu. Adevărul și doar adevărul. Fraților, am primit o nouă zi astăzi și nu e datorită nouă. Nu e datorită faptului că am făcut noi ceva bun, ci doar harul lui e doar mila Lui, e doar jertfa Lui de pe cruce. Doar dragostea Lui. Și astea nu se învață din scris, de undeva, din... Lucrurile astea se experimentează. Și pentru asta suntem aici. Să experimentăm dragostea Lui, harul Lui, revelația Lui. continuare, vă invit să ne plecăm din nou pe genunchi și împreună cu cei din cor, să-i mulțumim Domnului pentru o nouă zi atât de minunată, care au mai adăugat în viața noastră. Să rugăm ca să ne dea o atitudine potrivită astăzi în casa Lui. Să rugăm pe El să binecuvinteze întâlnirea noastră la oaltă și apoi să ne vorbească și să ne atingă, să nu plecăm așa cum am venit. mulțumim, Doamne Iisuse, că noi, oamenii, mai mult prețuim ce am pierdut, dar dă înțelepciune și harul Tău ca să prețuim ce avem acum și să, să, să folosim, Doamne Iisuse, spre slava Ta. Îți mulțumesc pentru că de la Tine vine voința și puterea și îți mulțumesc, Doamne Iisuse, că Tu, tu ne înțelegi, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Te laud că suntem astăzi aici și sunt mulțumesc că și astăzi vrei să ne înveți ceva. Îți mulțumesc pentru cuvântul care l-ai astăzi cu noi și mă rog, Doamne, să ne păzești de cel rău, pentru că El nu se bucură că suntem aici. Te rog, Doamne, dă tu la o parte orice ispită sau orice lucru care ne-ar putea atrage spre altceva decât spre închinație. Amin. Doamne, și eu vreau să-ți mulțumesc pentru că vieții și pentru că ne-ai plăcut Acum să luăm aminte cum stăm aici, dar să nu dăm prilejul să se folosească de noi și de dăm inimi deschise ca să privim. Îți mulțumesc, Doamne, că ți-ai rămâit promisiunile față de noi, chiar dacă nu merităm acest lucru. Să mulțumim pentru Domnul Iisus care a avut și prin sângele Lui care ne-a curățit putem să stăm astăzi în fața Ta. Să mulțumim că suntem aici și nu suntem în altă parte și să mulțumim că vrei să ne împarci astăzi din cuvântul Tău ca să ne înveți cum să Doamne Curatul nostru și Dumnezeul nostru, pentru că astăzi suntem în casa Ta. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că în această zi Tu ai ales, Dumnezeule, să ne Dumnezeu în casa Ta. Mă rog, Dumnezeule, pentru că Dumnezeu recunoaște că fără Tine, Domnul, nu putem nimic. În această zi, Dumnezeule, te rog ca Tu să ne sfințești în adevărul Tău, să nu plecăm din casa Ta fără lume schimbată, fără lume totul întreagă pentru tine și îți mulțumesc că m a binecuvântat în numele Iisus. Amin. Amin. Amin. Că ne-ai readus aminte în această dimineață scopul pentru care ne-ai chemat în casa ta. Te rugăm prin Duhul Sfânt să ne cercetezi și dacă sunt alte motive pentru care am venit, te rugăm să ne ierți. Am vrea de mult să ne lăsăm frământați, să ne lăsăm răscoliți în această dimineață. Și așa cum Domnul Isus Hristos ne-a învățat, am vrea ca puterea Duhului Sfânt să se reverse peste noi și am vrea să se vadă lucrul acesta în felul în care trăim în lume. Te rugăm schimbă în această dimineață și să mulțumim în numele Lui. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că ți-ai rămâit harul pentru noi dimineața asta. Și, Doamne, avem aici, în prezența Ta, să Te căutăm pe Tine și să căutăm fața Ta. Doamne, vorbește-ne, mustă-ne, îndreaptă-ne și, Doamne, am vrea ca inima noastră să fie aproape de Tine, Doamne, astăzi și am vrea ca plecând de ei să fim pregătiți, Doamne, să trăim într-o lume plină de păcat. Amin. Amin mulțumesc Domnul Iisus în ziua de astăzi că mi-ai dat putere să viu în casa ta. Îți mulțumesc, Iisuse, frații, că ne-ai trimis aici. Dar te rog, Iisuse, Tu să vii să lucri în inima mea. Mă cunoști, Iisuse, în slavă Domnului. Dar te rog, Iisus, să dăm putere să trăiesc cu Tine în continuu. Tu vezi slăbăciunile mele, Iisuse. Te rog, Doamne, ajută-mă până în capăt, până la noapte să te să pot să mă duc după tine, Iisuse. Învață-mă, Iisuse, să mă rog mai bine la tine. Tu înveți slăbăciunile mele. Te rog, Iisuse, îmi dăm putere când vine sătana. Tu înveți că slavă, Iisuse, dăm putere, Iisuse. Îți mulțumesc, Domnului, că mă asculți. Amin. Amin. you. iertare, ca prin sângele Tău ce spun să mă pot curăța, să trăiesc o viață veșnică cu Tine. Doamne, ajută frații mei și pe mine să facem zi de zi voia Ta. Binecuvântat fii Tău, în numele Domnului Iisus Hristos, m-am Amin. Tată Sfânt, laudă sufletul meu pentru că dat încă o dată privilegiul acesta măreț de a fi în părtășie sfântă cu frații mei și surorile mele din Crasna. Îți mulțumesc pentru că ne mi-ai dat încă o zi atât de minunată și, Doamne, nu este din cauza că noi suntem buni sau pentru că am făcut ceva bine, ci datorită dragostei tale, nemărginite. Îți mulțumim pentru această dragoste care ne-a salvat care ne-a scos din mocirla păcatului și, Doamne, vrem ca să ne binecuvintezi în această dimineață aici, în strângerea noastră. Și vrem, Doamne, ca să venim cu tot ceea ce avem noi mai bun, să venim cu inima noastră înaintea Ta și să Te lăudăm pe Tine, să ne închinăm Ție. Doamne, te rog ca să ne binecuvintezi și în ascultarea cuvântului Tău, Doamne, Te rog ca să ne dai înțelepciune, să putem să-L pricepem. Și, Doamne, știm că în lumea aceasta nu putem să facem față de unii singuri. Și te rog frumos ca să ne dai puterea Ta. Te rog frumos, Doamne, ca să ne însoțești Tu. Și vrem, Doamne, ca să te arătăm pe Tine acolo unde Tu ne-ai pus. Fii slăvit. Amin. mennyei Istenünk, szerető édesatyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk a délelőtt alkalmával is. Megköszönjük neked a biztatást, az, hogy óvsz bennünket attól a fajta élettől, ami nyomorultá tesz bennünket, ami boldogtalanná teszi a mindennapjainkat. És hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te adtál célt és értelmet mindazoknak, akik Tégedet a szívükbe fogadtak. Magasztalunk azért is, Úr Jézus, hogy vizsgáltad a szívünket, hogy miért jöttünk ide kérünk, hogy a Te szemeid legyenek rajtunk, és a Te igéd, Uram, legyen, mint mérleg előttünk ma délelőtt, hogy megmérjük az életünket, és igédhez szabjuk az életünket. Hálát adunk Istenünk, hogy mindezt szeretettel tetted és teszed. És szeretnénk kitárulkozni a Te színed előtt, Atyám, mert Te úgy is ismered a szívünket, és szeretnénk, hogyha igéd sugara beragyoghatná, ígéd melege átmelegíthetné a szívünket, és mindentől, ami szenny, ami tisztátalanság, ami nem egyezik meg szent akaratoddal, kitisztítanád, kitakarítanád azt. Kélek, jó atyám, hogy áld meg mindannyiunk együttlétét. Áld meg a vendégeket, Úr Jézus, az énekeket, a bizonyságtételeket, a Te igét hirdetését, hirdetőjét és hallgatását is, Istenem, hogy keressünk benne Téged, és lássunk meg Téged. Ez a szívünk vágya, hogy énekeltük is. Légy ebben nekünk segítségül, atyánk, és feljebb, mint ahogy kérni vagy elgondolni tudjuk. Kélünk, légy irgalmas hozzánk, és cselekedj többet kérésünknél az Úr Jézus Krisztus drága nevéért. Amen. Amen. Tessék helyet foglalni. Okupát locurile. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a délelőtt alkalmával itt a Krasznai Imaházban, és örvendünk, hogy Isten lehetővé tette ezt az együttlétet, amikor vendégeink is vannak Nagyváradról, és mindjárt román nyelven is fogom őket köszönteni. Köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a cigánygyülekezetből, vagy más helységekből is. Szeretném, hogyha nyitva lenne a szívünk, hogy megértsük mind azt, amire a mai délelőtt alkalmával Isten szeretné a figyelmünket terelni és fókuszálni. Legyen áldott mindezért az ő drága szent neve. În numele Domnului nostru comun, Iisus Hristos, vă salutăm cu drag cei care ați venit din uh, Oradea, corul de cameră al Institutului Creștin Emanuel și vă rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în parte. Amin. Cu deosebită dragoste și cu respect îl salutăm pe fratele profesor dr. Nicolae Bica, cine este și dirijorul corului, împreună cu soția uh, dânsului și ne bucurăm că ați venit și sunteți bineveniți și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze astăzi aici și în lucrarea pe care Dumnezeu v-a chemat. Salutăm cu mult drag și pe fratele profesor doctoran Goroi Jolt, cine este în, în prezent pianistul corului, îmi este un prieten bun mai de demult, încă de când am slujit în Sfântul Gheorghe, rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Nu în ultimul rând îl salutăm și, cu, și pe fratele uh, Dan Botică, cine este liderul tineretului Bisericii Baptiste din Emanuel, din Oradea, împreună cu soția sa. Dânsul o să aibă un mesaj eh, din partea Domnului pentru noi și ne rugăm ca Dumnezeu să-l folosească și să-l binecuvinteze și în mijlocul nostru. În momentele următoare o să ascultăm ce ne-a pregătit corul pentru slava Domnului, după care o să, ne, o să vă anunțăm ce o să urmeze. Vă rugăm și Domnul să vă binecuvinteze. El toate lucrurile. sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. Sunt pe deplin încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum – nici cele viitoare, nici adâncimea, nici înălțimea și nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Amin. testvérek megkérdezgetik, hogy na, hol voltam olyan sokáig, hol szoktam lenni olyan sokáig, elmenve itthonról. Hát itt vannak a kórus, itt az egyetem, akikkel szoktam tanulni, hogy mondta az egyik testvér, hogy ezek az én testvéreim most, és ezek is az én köröm, ahol mozgok mostanában. Velük tanulok zenét, a Bika testvérrel, és örülök, hogy itthon lehetek. És egy pár égeverset szeretnék felolvasni azelőtt az énekelőt, amiket most fogunk énekelni aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájából, a pusztító dögvíztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó, nap, suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvíztől, sem a délvő pusztító ragálytól. Ha az urat tartod oltalmasnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet baj. A sátadhoz közel sem férhet a csapás. Mert jó vagy te, Uram, és megbocsájtod, megbocsájtasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, după ce enumeră toate fericirile, la începutul capitolului 5, iată ce spune. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Așa să fie și cu noi. Noi suntem lumina lumii. Noi trebuie să luminăm în întunericul acestei lumi și cântarea următoare este o rugăciune. Și rând pe rând în fiecare strofă îi cerem Domnului Lumina Ta, Doamne, să reverși peste noi. Harul Tău, Doamne, să reverși peste noi dragostea Ta, Doamne, să reverși peste noi, ca să putem să le arătăm și noi celor din jurul nostru. Amin. Așa să ne ajute Domnul. darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se de nimic. Am cântat mai înainte și am, a fost o rugăciune noastră, Doamne, dă-ne lumina Ta, dă-ne harul Tău și dă-ne dragostea Ta. Lucrurile astea nu sunt uh, ceva ce noi merităm, ci este rezultatul harului și rezultatul dragostei lui Dumnezeu față de noi. Următoarea cântare o cântare foarte cunoscută și spune Mărețul Har m-am Cântarea asta e istoria unui om care Vindea rob. Un om care juca pe alții ca el, un om care, privind din vedere omenește, nu avea dragoste față de semenii lui și credea că este bun pe trupul altuia și pe, pe viața altuia. Până când cuvântul l-a atins și ceea ce, ce vede el că l-a scos din această um, groapă, din acest, această stare groaznică, a fost Harul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi nu suntem aici pentru că am fost noi buni, pentru că am avut moralitate. Moralitatea nu duce în cer. Singurul lucru ce duce în cer este credința în Domnul Isus. Și asta, credința asta e rezultatul Harului Dumnezeu. E Harul Lui că putem să fim creștini și Harul Lui că putem să-L cunoaștem. Am vrea ca această cântare să o gândesc spre slava Lui și dacă știți, vă invităm să o cântați împreună cu noi. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Az Ura áldjon meg mindenkit. <laughs> Örülünk, hogy itt lehetünk, és én különösképpen örülök, hogy itt lehetek magyar testvérek közt, és annak is örülünk, hogy éppen minden hangból vagyunk egy, hogy tudunk énekelni négy hangra. Mondjuk az altnák többen vannak, de így is jó. jó látni benneteket, és még nem voltam ebbe a gyülekezetbe, voltam, ezen jártam a fúvós találkozón, de itt a gyülekezetben még nem voltam. Szeretnék olvasni egy pár ige verset, ami így van megörökítve. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos, nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Milyen csodálatos szavak ezek a Dávid részéről. Következő ének, amit fogunk énekelni, azt mondja, hogy jó Istenem, te barátom vagy nekem. És ahogy énekeltük ezt az éneket, ahogy gyakoroltuk, gondolva a szövegre, ez a zigerész jutott eszembe, amit Dávid mond. Körülzáltál engem, velem vagy, mellettem vagy, és úgy pászol ez, hogy egy jó barátra, aki melletted van mindig. És úgy beleéltem magam, és úgy belegondoltam, hogy milyen jó visszagondolni azokra a tapasztalásokra, mikor Isten mellettem van, mellettem van a jóban, mellettem van a rosszban, és így illik ez egy igazi baráttól. Lejjebb azt írja az utolsó igevásban, amit olvastam, csodálatos nékem ez a tudat. Olyan boldog vagyok, mikor erre gondolok, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy vajon minden egyes személy tud ennek örülni, tud ezen csodálkozni. Igen, Jézus az én barátom. Ő nem hagy el, ő velem van a bajban, velem van, mikor jól megy dolgom, minden helyzetbe. Olyan jó gondolatok ezek, és úgy szerettem volna ezt megosztani veletek, és úgy kívánom, hogy tényleg érezzük át mindig, nem csak akkor, mikor bajban vagyunk, összekulcsoljuk kezünket és kérünk, és akkor könyörögünk, és folynak a kérések, és a kérések, és megszűnik a hálaadás. Úgy szeretném, hogy mikor jól is megy dolgunk, talán mikor a legjobban örülünk valaminek, azt is köszönjük meg az Úrnak, mert akkor is mellettünk van. Fogjuk énekelni ezt az éneket, jó Istenem, te barátom vagy nekem. Kérlek gondolkozz el ezeken a szövegeken, és érezd át, hogy milyen jó barát Isten. Lehet még nem tapasztaltad meg, lehet, hogy itt ülsz már tíz éve vagy több éve ezekben a padokban, és még nem tapasztaltad meg, hogy mennyire jó barát Isten. Úgy szeretném, hogy gondolkozz el ezeken a miket mondtam a szövegen. thank you Psalmul 50 spune, Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseței desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. Dumnezeul nostru este un domn, domn măreț. Amin? Uh, este mai. Ne uităm în jur, sunt încă cărăbuși de mai. Știți că fizicienii au calculat și conform calculelor lor, un cărăbuș nu poate să zboare. Are corpul prea mare și prea greu și aripile prea mici. Și totuși, cărăbușul zboară. Sau ca să trec în altă sferă a științei, cea mai mare stea descoperită de om este Canis Majoris, de șapte catalane de ori mai mare decât Pământul. Ca să vă faceți o idee ce înseamnă asta, dacă aș începe acum să număr 1, 2, 3, 4, 5, aș ajunge la un catalion cam peste 500 de ani, dacă aș trăi atâta. Dumnezeu nostru este un domn mare, măreț. Și să trec iarăși în altă sferă, un lucru mai măreț decât cărăbușul, mai măreț decât stelele uriașe, îl spune în versetul 5, în același psalm, spune, strângeți-mi pe credincioșii mei, care au făcut un legământ cu mine prin jertfă. Dumnezeu a făcut un legământ cu mine, un păcătos, și nu l-a făcut oricum, ci l-a făcut prin jertfa lui Isus Hristos. Și cântarea care urmează este în latină, textul este simplu și se repetă, dar spune în esență, glorie, glorie, glorie lui Dumnezeu în înălțime. Aceasta este cântarea mea, aceasta este cântarea noastră și sperăm că aceasta să fie și cântarea dumneavoastră. Amin. arată că în cer era pus un scaun de domnie. Și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stăteau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau, fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie. Se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate cântările frumoase care au fost uh, foarte plăcute pentru noi și sperăm că ne-a încălzit inimile înainte de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Limba uneori ne desparte, pe de o parte, dar ce frumos e că pe copiii lui Dumnezeu Iisus Hristos ne unește prin cuvântul Său și prin Duhul Lui Cel Sfânt. În momentele următoare o să cântăm, vom cânta o cântare în comun, toți cei care suntem prezenți, cu toată biserica și vom asculta vestirea cuvântului lui Dumnezeu prin fratele Dan Botică. Ne ridicăm și vom cânta Domnului. ...267-es számú éneket keressük ki, 267 hálás szívvel áldunk téged, Istenünk. apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor. Cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe ce aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Doamne, să mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru. Și am vrea în această dimineață să continui să ne frămânți sufletele, Doamne, să ne cercetezi. Te rugăm, arată-ne lucrurile în care Te-am întristat. Am vrea să le schimbăm. Am vrea să ți le dăm ție și prin puterea Duhului Sfânt să primim vindecare în această dimineață. Te rugăm să ne ierți dacă ne-am legat trupurile noastre de mâncare sau de băutură sau de haine sau de persoane mai mult decât le am legat de Tine. Ajută-ne să te repunem pe tine în centrul vieții noastre, în numele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați primit în această dimineață și pentru faptul că ne permiteți să îl slujim pe Dumnezeu împreună. Vreau să vă spun, um, de obicei când merg și predic undeva, cel puțin în zona Bihorului, în zona Aradului, numele botică este foarte rar. N-am auzit pe nimeni care să fie numit botică în tot Bihorul. De aceea, ori de câte ori merg la o biserică și îi spun fratelui, mă numesc Dan Botică, ori de câte ori fratele îmi pronunță numele la amvon, mă refer la frați români, îmi pronunță numele Dan Botica. De fiecare dată. Nu știu dacă ați observat felul în care fratele Chiș mi-a pronunțat numele. Odată i l-am spus, Dan Botică, și de două ori l-a pronunțat, de două ori l-a pronunțat corect. Cred că avem de învățat de la frați de etnie maghiară să pronunțăm corect limba română. De altfel, în dimineața aceasta, când am plecat, uh, am plecat în grabă de acasă și m-am îmbrăcat cu o pereche de pantaloni verzi. Carmen, soția mea, care este împreună cu mine, mi-a spus, Dan, nu se asortează verdele cu negru, tu nu te-ai uitat puțin în oglindă când ai fucit repede. I-am zis, îmi pare rău, nu i-am mai luat de mult, am zis să iau în dimineața aceasta. Și când am intrat în biserică am spus, verdele este parte din culoarea steagului maghiar. E un frate, un frate Feri, la noi în campus, lucrează acolo și foarte des se îmbracă în verde. Și întotdeauna am apreciat, pentru că vrea să ne demonstreze că este un om care își iubește și România și Ungaria. Așa că luați culoarea verde în această dimineață ca un semn al aprecierii față de dumneavoastră. Dar Aș vrea să ne uităm la ceea ce fratele a început la timpul de rugăciune, și anume problema pe care Domnul Isus Hristos o scoate în evidență, și anume dependența de lucruri. Când îmi leg viața de anumite lucruri, de anumite substanțe, de anumite persoane, mai mult decât de Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în timpul care ne-a mai rămas în 10 sau 15 minute, în care aș vrea să privim la acest aspect. Ce se întâmplă când ne legăm viața de oameni, de lucruri sau de substanțe mai mult decât de Dumnezeu? Acum vreau să înțelegem, frați și surori și oaspeți dragi, că ați place de cineva, a te uita la o persoană și a aprecia acea persoană, spune, e o persoană frumoasă, nu este un lucru greșit. A, îți place să mănânci și multora dintre noi ne place să mâncăm. Nu este un lucru greșit. Ați place să te îmbraci frumos, să dea Domnul să se îmbrace românii mai frumos decât o fac. Nu neapărat indecent, ci frumos cu decență. Și să te îmbraci frumos nu este un lucru greșit. Și nu spun acest lucru pentru că vreau să vă câștig simpatia și vreau să vă atrag de partea mea, ci spun acest lucru pentru că Biblia îl afirmă foarte, foarte clar. Dumnezeu este un Dumnezeu al plăcerilor. De altfel, dacă nu mă credeți, vă rog să recitiți cartea Geneza și veți vedea că ori de câte ori Dumnezeu a creat ceva și mai ales în capitolele 1 și capitolul 2. Când Dumnezeu a creat cerurile, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a uitat la ceruri și a spus ce anume? Este bine, sunt bune. Oricând cineva spune este bun, înseamnă că trăiești acea plăcere. Te uiți la un lucru și spui, îmi place de el. Este o experiență estetică. Ceva în tine te frământă și spui, îmi place, sau dacă te uiți la un lucru urât și spui, e urât, ai făcut o judecată. Și Dumnezeu, înainte să creeze ființa umană, înainte să creeze orice altceva, Dumnezeu se uită și apreciază lucrurile. Lui Dumnezeu îi plac lucrurile și vă aduceți aminte când a creat toate lucrurile, spune, s-a uitat Dumnezeu la tot ce făcuse și au fost cum? Foarte bune. Iată-L pe Dumnezeu care gustă plăcerile. Vreau să vă spun și plăcerea muzicii. Am venit însoțit de studenții mei pe care îi iubesc foarte mult. Vreau să vă spun, în dimineața aceasta sunt o rezervă. Corul joacă cu rezervele. Fratele Paul trebuia să vină în locul meu, dar fratele Chiș m-a asigurat că nu contează cine este la amvon atât cât Evanghelia este predicată și m-a încurajat puțin. Nu-l pot înlocui pe fratele Paul. Dar dânsul mi-a spus, nici nu este nevoie, frate Dan. Dar muzica este o muzică frumoasă și am văzut că mulți dintre dumneavoastră ați gustat plăcerea muzicii. Vreau să vă spun un lucru, de fapt nu-l spun eu, îl spune Scriptura. Nu ființa umană a inventat muzica. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în psalm și în cartea Iov, înainte ca ființa umană să fi fost creată, îngerii au cântat când au văzut pe Dumnezeu făcând aceste lucruri. Cântarea, eu cred că a fost de la început codificată, a fost pusă în ființa umană pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care apreciază acest lucru. Cerul întreg cântă și uneori vezi creația și îngerii care cântă pentru că ele poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ființa umană cântă pentru că a fost creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri de care noi ne bucurăm au fost create de Dumnezeu pentru ca noi să ne bucurăm de ele. Uitați-vă, dacă vreți, puțin mai târziu, în cartea Geneza, în capitolul 2, versetul 9. Spune că Dumnezeu a plantat, Dumnezeu a sădit pomi, cum erau pomii aceia? Plăcuți la vedere. De ce ar crea Dumnezeu un lucru plăcut la vedere dacă vederea și plăcerea sunt greșite. Nu? A privi la un lucru frumos este o binecuvântare de la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a creat și i-a pus acolo de ce? ca omul să-i vadă și să fie atrași de acei pomi. În al doilea rând, spune cuvântul că Dumnezeu a creat pomii nu doar plăcuți la vedere, dar și buni la mâncare. Spune Domnul Isus Hristos, nu vă îngrijorați cu privire la ce vă veți îmbrăca și la ce veți mânca. Înseamnă că, te, a, că a te îmbrăca și a mânca sunt păcate? Nu. Pentru că vedem în cartea Geneza, sunt create de Dumnezeu. Ne sunt date ca și binecuvântări. Vederea sau privirea este o binecuvântare când te uiți la lucrurile frumoase? Plăcerea gustului când mănânci ceva bun este un lucru frumos și este o binecuvântare? Și apoi mai este o a treia binecuvântare în cartea Geneza, și anume plăcerea intimă, plăcerea sexuală între un soț și o soție. Până să o creeze Dumnezeu pe Eva, Dumnezeu i-a adus lui Adam toate animalele să le numească. Și spune cuvântul că Adam le-a numit, dar niciuna dintre acele animale n-a fost pe placul lui. Și Dumnezeu l-a culcat pe Adam, l-a făcut să cadă într-un somn adânc, a luat din coasta lui acel material și a făcut-o pe Eva. Vă aduceți aminte cum a reacționat Adam când a văzut-o pe Eva? Ce a spus el? În sfârșit! De ce ar fi spus în sfârșit dacă nu i-ar fi plăcut ceea ce a văzut? Văzuse multe lucruri, văzuse multe animale, dar despre niciun animal n-a putut să spună în sfârșit, ci doar despre soția lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a dat poruncă să se unească cu soția lui. Vedeți, frați și surori, Acestea sunt binecuvântări date de Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al plăcerii. Plăcerea, așa cum a fost creată de Dumnezeu la început, este o binecuvântare, nu un blestem. Dar s-a întâmplat ceva s-a întâmplat ceva tragic. Satana, cel rău a venit și a pervertit aceste plăceri. L-a atras pe om, pe Adam și pe Eva, într-o minciună și a spus felul în care Dumnezeu a creat lucrurile, acest echilibru frumos, această armonie a plăcerilor este foarte limitată. Dacă vrei să deschizi ochii și să guști din acel pom pe care Dumnezeu spui tu că a zis să nu mănânci din el, Vei vedea că ți se vor deschide ochii și vei vedea lucruri nebănuite de frumoase. Vei ști binele și vei ști răul. Te vei bucura de plăceri cum nimeni nu s-a mai bucurat vreodată și cel rău l-a tras pe om în această ispită și omul a căzut în ispită. Care au fost consecințele căderii în ispită? Mecanismul frumos al plăcerii. Această armonie a privirii. Privești la un lucru frumos și îi dai slavă lui Dumnezeu mănânci un lucru bun și gustos și îi dai slavă lui Dumnezeu. Te îmbraci cu o haină frumoasă și decentă și îi mulțumești lui Dumnezeu. Ai o persoană, o familie, o soție, mamă și tată, te bucuri de aceste relații. Toate acestea, câte una, pe rând s-au pervertit și acum omul se uită la o ființă umană cu ochii lui și în loc să se uite prin acea, dacă vreți, privire frumoasă pe care i-a dat-o Dumnezeu, se uită cu gând să poftească. Se uită omul, dacă vreți, la mâncare. Și fac o paranteză. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să luați în gazdă când au venit frații din America la dumneavoastră. Vi s-a întâmplat vreodată, frați și surori, să luați un frate din America sau din Anglia în gazdă. și se uită și le pui pe masă primul lucru ce anume, aperitivul. Și ei cred că aperitivul este mâncarea pe care le-o dai. Și mănâncă și mănâncă și mănâncă și apoi vine sora cu o oală mare de supă. Și îi spun, ah, trebuia să-mi fi spus, n-am știut că e și supă. Nu-i nicio problemă, ne sacrificăm și mănâncă și supă și mănâncă gândindu-se că e ultima parte. Și apoi vine sora cu platou și pune platou cu piureu, cu friptură și deja fratele american e terminat, e plin, nu mai poate să intre absolut nimic. Dar face un sacrificiu. Și mănâncă mai mult și când crede că a biruit, vine sora cu platou de prăjituri. Și deja îl vezi că se îngălbenește la față și spune, nu mai pot nici măcar să mă uit la ele. Românilor, nu știu frații maghiari cum sunt, dar eu știu că am fost la un restaurant maghiar și am mâncat foarte bine. Mai ales șomloi, mi-au plăcut foarte mult, vreau să vă spun. Nu știu dacă a pregătit cineva șomloi după masa aceasta, dar dacă nu vă iertăm, poate data viitoare. Dar românilor și maghiarilor ne place să mâncăm. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Undeva pe la începutul anilor 90, ne lăudam foarte mult că noi românii și maghiarii suntem slabi Că noi nu suntem ca americanii care sunt obezi, sau chiar germanii, sau chiar englezii. Vreau să vă spun, nu mai este cazul. Statisticile demonstrează foarte, foarte clar că noi românii am luat proporții foarte mari și mai ales în rândul copiilor, obezitatea a devenit o problemă. Și cu obezitatea apar boli ca și boala de inimă, boli cardiovasculare, diabetul și multe, multe alte boli. Vedeți cum satana ia lucrurile frumoase ale lui Dumnezeu, relațiile cu ceilalți, privirea pe care o ai. Fac, un, uh, fac o paranteză din nou. România este la locul 3 în toată lumea la accesarea site-urilor pornografice. Cu alte cuvinte, sunt oameni în lumea aceasta care pot să măsoare ori de câte ori cineva se conectează la tineret și pot să vadă la ce imagini se uită românii sunt pe locul 3 în lume la accesarea imaginilor și filmelor pornografice. Satana ia un lucru frumos. Adam s-a uitat la Eva și a spus, iată în sfârșit, pentru că Dumnezeu a creat în, în acel cadru al, al căsătoriei un lucru intim și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Adam cu mecanismul plăcerii. Adam se poate uita la o femeie care este soția lui și poate să spună în sfârșit, Satan dezechilibrează. Satan strică acel mecanism și acum iată-l pe om și uitați-vă de la urmașii lui Adam și Eva. Nu este de ajuns o soție. Îi trebuie două, îi trebuie zece și uitați-vă la Solomon, marele împărat al Israelului, are sute de amante, sute de soții, se, se scaldă în plăceri și Dumnezeu spune așa ceva, n-am gândit niciodată și voi rupe de la tine împărăția pentru că ți-ai permis să faci acest lucru. Satan destabilizează Satan strică, Satan rupe această armonie pe care Dumnezeu a creat-o. De aceea ne uităm la acest pasaj din Evanghelia după Luca, pe care l-am citit și ne întrebăm ce putem face noi. Ce putem să, ce pași putem să parcurgem, ce pași putem să facem, să fim vindecați și să revenim la plăcerile frumoase pe care ni le-a dat Dumnezeu. Sunt uh, câțiva pași pe care aș vrea să îi enumăr foarte, foarte repede. În primul rând, pocăința. Primul pas pe care îl putem face să ne reparăm mecanismul plăcerilor este pocăința. Nu știu dacă ați observat în pasajul pe care l-am citit, dar de câteva ori Domnul Isus Hristos folosește cuvântul nu. De câteva ori folosește cuvântul de ce. De câteva ori folosește cuvântul pentru ce. Cu alte cuvinte, când Domnul Isus spune nu faceți așa sau de ce faceți așa sau pentru ce faceți așa, acolo e o problemă. Domnul Iisus vede o problemă și le spune, nu faceți acest lucru, este greșit, este un păcat să faceți acest lucru. Cu alte cuvinte, primul pas pe care trebuie să-l facem ca să îl lăsăm pe Dumnezeu să ne vindece mecanismul plăcerilor, este să ne pocăim de aceste lucruri care nu-i plac Domnului Isus Hristos. Acum, pocăința este, dacă vreți, o învățătură înțeleasă foarte greșit și chiar abuzată. Aș vrea să folosesc o ilustrație ca să o putem înțelege mai bine. Îmi aduc aminte de tinerii de la, de la Emanuel, știu acest lucru, l-am mai spus, de marele, am spune noi, patron, marele inventator Steve Jobs. Tinerii au auzit de numele Steve Jobs, el a inventat, sau mă rog, compania lui a inventat calculatoarele Apple, a inventat iPhone-ul, iPod-ul, iPad-ul și multe, multe altele sunt cele mai, aproape cele mai bine vândute telefoane, este cea mai bogată companie din toată lumea. Într-o zi Steve Jobs s-a dus la doctor să-și facă analizele de rutină. În fiecare an își făcea analizele acelea. Și când s-a dus la doctor, doctorița a văzut pe unul din, pe, pe ficat, pardon, o mică pată și a zis, Steve, nu cred că este ceva foarte serios, dar dăm voie să îți iau o mostră, să-ți iau o bucățică din uh, pielea ficatului și să o ducem la laborator, să vedem ca nu cumva să fie ceva. Și când s-au întors rezultatele, i-a spus Steve, îmi pare rău, dar este cancer. Și singura șansă să poți să supraviețuiești este să te operăm și apoi să-ți bombardăm ficatul cu raze cu medicamente citostatice, să fim agresivi, să tăiem tot ceea ce este rău și să dăm la o parte să poți să fii vindecat. Steve Jobs a spus, nu, eu nu-mi las trupul să fie tăiat, să fie bombardat cu raze și cu citostatice și cu alte medicamente. Și doctorii ți a spus, Steve, nu avem alt tratament, nu te putem vindeca. Vedeți dumneavoastră, Steve Jobs era budist. Și el credea că atunci când cineva îți taie trupul, e ca și cum invadezi trupul cuiva, ca și cum îl, îl, îl strici, a zis nu, eu o să iau tratamente naturiste. Acum, nu este absolut nimic greșit cu tratamentele naturiste, dar doctorița i-a zis, pentru boala pe care o ai, îți trebuie operație. 9 luni mai târziu, Steve Jobs a început să se simtă rău, din ce în ce mai rău. S-a reîntors la doctor, i-au luat din nou analizele și mi-aduc aminte, am citit biografia lui. Spunea biograful care scria acolo, doctorița s-a uitat la microscop și când și-a ridicat ochii de la microscop avea lacrimi în ochi și a spus, Steve, îmi pare rău, mi-e teamă că e prea târziu. De-abia atunci a fost de acord și a angajat cei mai scump doctori din toată lumea și a angajat doctori, o echipă doar pentru ficat. Făceau analize, căutau cele mai recente medicamente și a, și a angajat o echipă pentru stomac, pentru plămâni, pentru că, vedeți dumneavoastră, cancerul se răspândise și acum toate organele sufereau de cancer. I-au făcut transfuzie, i-au schimbat toate celulele din corp. Sute și sute și sute de mii de dolari au consumat doar ca să-l vindece. A mai trăit doi sau trei ani de zile și a murit. Dragii mei, în momentul când mă simt bine cu păcatul în viața mea, în momentul când mă duc după masă sau diseară acasă și nu e nimeni în camera mea și aprind televizorul și știu bine care sunt canalele acelea și las imaginile murdare să vină înaintea ochilor. E ca și cum îi spun lui Dumnezeu, sunt bine. Și Dumnezeu îmi spune, nu ești bine deloc, e, e o boală în tine. E o tumoare în tine, lasă-mă să o operez, pocăiește-te. Dăm voie să o atac, dăm voie să fiu agresiv, dăm voie să scot mizerile din viața ta, dăm voie să te curăți de aceste păcate. Și eu îi spun, n-am nevoie pentru că nu sunt bolnav. E ca și cum cineva se simte rău, îl doare inima sau îl dor șalele sau vă doare stomacul lună după lună după lună și spune cineva, omule, du-te la doctor, poate ești bolnav. Și eu spun, nu sunt bolnav, n-am nevoie să mă duc la doctor. Să te pocăiești înseamnă să recunoști că ești bolnav și să-i spui, domnule doctor, te rog frumos, dacă se mai poate face ceva, operează-mă. Și în momentul acela când te pocăiești, îi dai voie lui Dumnezeu să-și pună mânușile de chirurg și să scoată mizerile din viața ta, atât timp cât nu te vei pocăi. Chiar dacă îți pare rău că te-ai uitat la o imagine murdară sau că ți-a ieșit un cuvânt urât din gură sau că ai băut ceva sau nu știu, ai făcut lucruri care nu trebuiau făcute, atât timp cât le lași în viața ta. E ca și cum îi spui doctorului, nu te atinge de trupul meu, lasă-mă în pace. Pocăința este primul pas pe care îl putem face. În al doilea rând, al doilea pas este voința. Observați că spune Domnul Isus Hristos de câteva ori, de trei ori spune, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Acum aș vrea să vă întreb, de ce ar spune Domnul Isus Hristos de trei ori, nu vă îngrijorați, dacă eu sunt incapabil să nu mă îngrijorez sau să mă îngrijorez, dacă cineva suferă de îngrijorare și spune, omule, eu nu pot să nu mă îngrijorez, așa sunt eu, sunt mai speriată, sunt din fire mai slabă, sunt mai emoțională și cum se întâmplă ceva, mă îngrijorez, mă stresez, de fapt intru în depresie. Dacă Domnul Isus Hristos nu ar fi crezut că noi putem să nu ne îngrijorăm, atunci nu ne-ar fi cerut să nu ne îngrijorăm. Dar când Domnul Dumnezeu se uită la dumneavoastră și se uită la mine și spune încetați să vă mai îngrijorați, nu vă mai îngrijorați, înseamnă că putem să nu ne mai îngrijorăm. Uitați ce spune Apostolul Petru în Evanghelia după Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere, ascultați cu atenție, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot, tot ce privește viața și evlavia, și apoi puțin mai târziu Petru spune, de aceea și voi dați-vă toate silințele. Aș vrea să repet, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, toate problemele cu care ne confruntăm în viață, în relația cu Dumnezeu, fie că ai un temperament, ești o fire mai aprinsă, și nu te poți abține și ți se, ți se învolburează sângele în tine și dai cu pumnul în masă și strigi la cineva, nu știu, poate la soția ta sau poate la copiii tăi. Și spui, frate Dan, nu pot, am încercat și nu pot. Puterea lui, spune Apostolul Petru, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Observați ce spune Apostolul, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Nouă, frați și surori, ne place mai mult să ne scuzăm decât să ne schimbăm. Ăsta este adevărul. E mai ușor să găsesc o scuză decât să spun, nu, nu, nu, Dumnezeu mi-a dat putere și Dumnezeu îmi dă putere să mă schimb. Domnul Isus Hristos ne respectă, frați și surori ne respectă ca și copii ai Lui și ne spune, mă uit la tine, ești copilul meu, ești copil de Dumnezeu, ți-am dat Duhul Sfânt, ți-am dat părtășie cu frații, am investit în tine, mi-am dat viața și am înviat pentru tine. Poți să nu mai strigi la soțul sau la soția ta, poți să nu mai bârfești, poți să nu te mai uiți la cele imagini, poți să nu mai abuzezi de, de substanțe sau de alte lucruri. Folosiți-vă voința, frați și surori, voința noastră dacă a fost răscumpărată de Dumnezeu, are putere. Nu noi avem putere, ci Dumnezeu care poruncește voinței noastre să o punem în practică. Pocăința, voința, în al treilea rând, înțelege consecințele. După ce te-ai pocăit și ai înțeles că Dumnezeu ți-a născut voința din nou, vreau să înțelegi consecințele. Domnul Iisus Hristos vorbește în versetul 33 de molie și de hoț. Și ne spune următorul lucru, ca să aducem în zilele noastre. Dacă îmi leg ochii de imagini murdare, într-o zi va veni hoțul și mă va pedepsi. Oamenii de știință spun că în momentul când o persoană se uită la imagini pornografice pe internet, în creier sunt niște pompe care secretă o substanță. Ea se numește epinefrină. Și această substanță, oamenii de știință o numesc substanța plăcerii, este lăsată, este degajată în sânge, sângele o ia și o transportă prin organism și apoi o depune pe nervii olfactivi. Nervii care îți controlează ochii. Când vezi, acolo e un sistem nervos. Substanța ți se depune și rămâne depusă acolo. De aceea mulți dintre oameni se amăgesc în momentul când spun eu dacă vreau, nu mă mai uit la filme murdare. Încearcă-mă și ai să vezi. Pune-mă la încercare și îți garantez că eu o lună de zile nu mă mai uit. Și reziști o zi, și reziști două zile, și reziști o săptămână, poate că reziști o lună, dar mai devreme sau mai târziu, dacă o faci prin propriile tale puteri cel rău, hoțul va veni. Și exact când te aștepți mai puțin, ești obosit, ai venit acasă, ești plictisit, te uiți la telecomandă și iei telecomanda aceea și spui, de fapt nu spui nimic. Degetul tău apasă. Știi canalele, nu-i așa? Le știi cele care sunt. Și îți vin din nou imagine și ai dat seama cum am păcătuit. Ai păcătuit pentru că cel rău se folosește de acest mecanism frumos pe care l-a creat Dumnezeu și îl pervertește. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă crezi că nu se întâmplă nimic, mai devreme sau mai târziu, molile care mănâncă și hoțul care fură va veni. Și dacă crezi că mă voi căsători și, și scap de aceste imagini, când mă căsătoresc cu soția mea, nu o să trebuiască să mă mai uit niciodată la imagini murdare, te înșeli. Și, și va afla într-o zi și soția ta, sau poate prietena ta, sau poate mama ta, sau poate tatăl tău, sau poate ochișorii micuți, uitați-vă la ei, care astăzi sunt în mijlocul nostru, vor afla într-o zi. Hoții, frați și surori, ne vor da de gol. În momentul când îmi fac idoli, idolii aceia mai devreme sau mai târziu își vor bate joc de mine. Niciodată nu ne vor onora idolii pe care îi avem. Întotdeauna, spune cuvântul lui Dumnezeu în prorocul Isaia, veți fi dați de rușine. Idolii vă vor face de rușine înțelege consecințele. Chiar și dependența de mâncare are consecințe. Chiar și îngrijorarea are consecințe. Te îngrijorezi prea mult, te stresezi prea mult, apoi bor de inimă, apar uh, bol de suflet, apare moartea prematură. Dar ceea ce Domnul Isus Hristos subliniază aici este moartea spirituală. Pentru că vedeți dumneavoastră, în același pasaj, dar din Evanghelia după Matei, Domnul Isus Hristos, care vorbește despre aceste lucruri, spune, nu vă înșelați pe voi înși vă, nu veți putea sluji la doi stăpâni. Nu-L veți putea iubi pe Dumnezeu și pe Mamona, pentru că într-o bună zi, dacă îl iubiți și pe Dumnezeu și pe Mamona, veți descoperi că tot ce ați iubit a fost cel rău. Înțelege consecințele și în final, este ultima învățătură pe care vreau să vi-o dau din Scriptură, hrănește-te cu plăceri sfinte. Hrănește-te cu plăceri sfinte. Pocăința este primul pas. Voința este al doilea pas. Înțelegerea consecințelor este al treilea pas. Dar dacă mă, mă opresc doar acolo și spun m-am pocăit, vreau să-mi folosesc voința, m-a speriat fratele Dan. Când mi-a spus ce se poate întâmpla, am hotărât să nu mai fac nimic, dar vreau să spun, dacă rămâi doar acolo, vei cădea. Mai devreme sau mai târziu vei cădea din nou și din nou și apoi din nou, dacă nu pui în loc plăceri sfinte, Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vrea să ne bucurăm de plăceri și El a, a, a pus deoparte plăceri foarte frumoase pentru noi. Una din ele este plăcerea cântării. Dacă îți place cântarea frumoasă, hrănește-te cu această plăcere. Vino la adunare, bucură-te de plăcerea părtășiei cu cei din jur și vei vedea cum Dumnezeu va începe încetul cu încetul să vindece creierul tău. Oamenii de știință vorbesc despre uh, nervii din creierul meu care fac aceste trasee prin care circulă informațiile. Și în momentul când circulă informații murdare prin nervii mei, nervii mei se strică. Dar dacă pun informații frumoase în creierul meu, dacă pun plăceri frumoase și ele încep să circule, încetul cu încetul creierul meu va fi vindecat. Nu vei reuși niciodată să îi te opui celui rău dacă doar vei spune eu nu mai fac. Trebuie să faci ceva, trebuie să pui în locul acelor plăceri murdare, să pui plăceri sfinte. Spune psalmistul David, mă desfătez când citesc cuvântul tău. Spune Ieremia, când mi-ai dat Scriptura și am mâncat-o și am înghițit-o, a fost ca o miere, a fost ca zahărul, a fost ca prăjiturile. Spune David, Doamne, la dreapta ta în rugăciune sunt plăceri nespuse, desfătări veșnice. Să te bucuri când citești Scriptura și în momentul când o citești, Dumnezeu eliberează acea plăcere a Scripturii și începe și ți vindecă creierul. Când te rogi înaintea lui Dumnezeu, când o faci mai multe minute decât doar două sau trei minute, vei vedea cu cât aștepți mai mult și lași pe Dumnezeu să fie prezent, Dumnezeu îți umple ființa ta și din creierul tău prezența lui Dumnezeu va începe să dea la o parte și încetul cu încetul mizerile sunt date la o parte. Apoi plăcerea de a-i vedea pe frați și surori. Și spune Domnul Iisus Hristos, n-am citit acest pasaj, dar în ultimul pasaj spune, vindeți aceste lucruri dați-le săracilor, cu alte cuvinte, nu vă mai legați sufletul și implicați-vă în lucrarea practică. Sunt între noi, frați și surori, cu tristețe o spun, sunt între noi frați și surori care nu se implică decât duminica și poate odată în cursul săptămânii. Dacă nu vei lucra pentru Dumnezeu, știți foarte bine cine îți va da de lucru. Implicați-vă, frați și surori, lăsați-L pe Dumnezeu să vă umple cu plăceri sfinte și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Am vrea să încheiem în această după masă programul, fratele Bica va dirija o ultimă cântare pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu și cu inimile și cu mintea noastră, El să fie înălțat în această dimineață. Amin. percekben imádkozni fogunk és hálát adunk mind azokért a dolgokért, amit Istentől kaptunk az énekeken keresztül, testvéreink szolgálatai által, és nem utolsósorban az ige hirdetés által. Először a testvérek közül, a román testvérek közül fog valaki majd román nyelven imádkozni, majd utána magyarul Kocsis Ferenc testvér kérem, hogy vezessen bennünket ebben az imádságban. Nevom a apleca capetele și vom Dumnezeu pentru toate ce ne-a dat în dimineața aceasta, pentru cântările frumoase, duhovnicești, pentru uh, cuvântul lui Dumnezeu, pentru mesajul transmis de fratele Botică, că avem uh, posibilitate de pocăință, avem posibilitate să trăim după voința lui Dumnezeu și că ne-am am înțeles că tot ceea ce facem o să aibă consecințe. Prima dată dintre frații români eh, o să se roage cineva cu rugăciune de mulțumire și după aia un frate în limba maghiară o să se roage. Aplecăm capetele și ne vom ruga. Doamne, Ție îți mulțumim că Tu ne-ai adunat la oaltă Îți mulțumim, Doamne, că prin sângele Tău Tu ne-ai făcut o singură națiune, Doamne, copii de Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa de la cruce, de la calvar. Îți mulțumim, Doamne, pentru râul de binecuvântări pe care Tu le vești peste copiii Tăi. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești în continuare. Dă-ne, Doamne, înțelepciune să înțelegem ce ne vorbești și mai ales, Doamne, Ajută-ne să împlinim cuvântul Tău. Îți mulțumim că Tu ești viu și lucrător. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi Biserica Fraților Baptiști Maria de la Crasin. Îți mulțumim, Doamne, pentru frățietatea cu ei. Îți mulțumim, Doamne, că am avut un timp atât de plăcut cu ei, pentru că Tu ai fost cu noi în tale. Tu ne-ai umplit prin Duhul cel Sfânt. Fii slăvit și glorificat. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Magasztalunk Istenünk e kegyelmi délelőttért. Hálát adunk testvéreinkért, akik itt vannak közöttünk. Hálát adunk minden áldásért. Köszönjük, hogy megérezhetjük annak áldását, hogy mi jó. Köszönjük, amikor együtt vannak, együtt lakoznak az atyafiak. Hálát adunk az igének áldásáért. Istenem, mi imádkozok, és összefoglalva mindazt, amit megértettünk a, a magunk számára. Segíts valóban azt megélni, bevinni a gyakorlat életben. Köszönjük, hogy ezt erre akar képesíteni bennünket. Így kérjük, hogy áldjál meg bennünket. Kérjük, hogy fogad háladásunkat, és kérésünket adják mindenért az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Mielőtt közösen énekelnénk, csupán néhány közölnivalót szeretnék a gyülekezetnek elmondani. Legelőször is az, hogy a közösségnek alatt megtartjuk közös gyűjtésünket, és adományénkkal tisztelhetjük az Urat. Ne feledkezzünk el arról, hogy akik a baptifon számlát nem fizették ki, azok a mai nap folyamán ki kell fizessék Veres Árpádné Anna testvérnőnek. Délután 5 órától lesz újból alkalmunk, imádkozó szívvel várjuk ezt, és délután 5 órától testvéreink perecsembe lesznek, ahol valószínű, hogy Negrusz testvér is ott lesz. Ha valakik szeretnének elmenni, küldjük rajtuk keresztül köszöntésünket, a gyülekezet köszöntését. Ne simțim foarte onorați de Dumnezeu și de dumneavoastră că ați fost alături de noi și în mijlocul nostru și ați slujit Domnului cu cântări, cu mărturii și cu cuvântul lui Dumnezeu și ne bucurăm că avem posibilitatea și noi de etnie maghiară, de limba maghiară să învățăm, sau tinerii și copiii noștri să învețe acolo. Sper că în viitor, dacă vă uitați, vedeți că avem tinere destul de frumos, poate că o să fie și mai mulți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să binecuvinteze și Institutul Creștin Emanuel și Biserica Creștină din Emanuel, tineret, tineretul de acolo și pe toți cei care slujesc Domnului. Și vă rugăm ca să duceți și transmite saluturile, saluturile bisericii eh, din Crasna cu Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21, care este scris astfel. Și Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a adus înapoi dintre cei morți pe Domnul nostru Isus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, lucrând în voi ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos, a căruia să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Și rugăm ca și pe fratele Bica și pe fratele Botică Dumnezeu să-l folosească și am fost uh, onorați că și soțiile dânșilor au fost alături de noi și uh, v-a sprijinit și a fost uh, binecuvântați de Dumnezeu. Rugăm ca și altă dată să mai veniți. vă așteptăm. Și în drumurile dumneavoastră Dumnezeu să vă păzească și să vă facă binecuvântare oriunde vă duceți. Amin. Közösen fogunk énekelni, amellett önkéntes adományainkat is az Úrnak adjuk. Fennállva fogunk énekelni. 714-es számú éneket énekeljük. 714. Tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. și îți mulțumim pentru darul cântării. Dar îți mulțumim pentru darul cântării sfinte cu care Tu ne umpli sufletele, Doamne, îți mulțumim pentru darul cuvântului Tău, pentru darul rugăciunii și pentru darul părtășiei. Ne-ai provocat în această dimineață să căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea Ta. Vin personal cu pocăință și cu rugăciune de a mă ierta ori de câte ori am pus pe cei dragi ai mei lucrurile din jurul meu, mâncarea sau alte lucruri mai presus decât pe tine, te rog să mă ierți. Și aș vrea, Doamne, să îmi dai putere să caut cu adevărat împărăția și neprihănirea Ta. Ajută-ne, Doamne, te rugăm să ne desfătăm, să ne bucurăm atât de mult în prezența Ta, prin cuvântul Tău și prin rugăciune. Fă, te rugăm această vindecare, umple-ne cu prezența Ta și ajută-ne ca mâine, atunci când vom merge la școală, la locul de muncă sau în familia noastră, să strălucească fața Ta pe chipurile noastre, în numele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin.